une monture d'artillerie automotrice corab de fabrication polonaise, un obusier automoteur à 4 cia et plus de 30 militaires ukrainiens ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, à la suite de tirs d'artillerie du groupe de troupes centrées de frappe aérienne, des unités ennemies ont été vaincues dans les zones des colonies de Novskoye. et Dibrova de la République populaire de Lugansk et Grigorovka du Donetsk République populaire. Au cours de la journée, jusqu'à 125 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, trois véhicules de combat blindés, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits dans cette direction. Plus de 75 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un véhicule de combat Smerchem LRS et un des 30. De plus, dans la zone de la colonie de Markovo en République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Un dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation militaire et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies. Dugleda, Pavlovka, Novozelka du République populaire de Donetsk, Dorozhnyanka et Malayatokmashka de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans ces zones se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, deux camionnettes, une monture d'artillerie automotrice M109 Paladin de fabrication américaine, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et un obusier D-30. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, quatre véhicules et deux obusiers des 30 ont été détruits pendant une journée de dégâts de feu à l'ennemi. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu les 74e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel, dans 128 districts. L'aviation des forces aérospatiales russes dans la région de la colonie de Druzkovka dans la République populaire de Donetsk a abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne. Un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Krinki dans la région de Kherson. En outre, 12 roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptées et 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Chervonopopovka, Novoslovskoye de la République populaire de Luhansk, Sans, Kiryovka, Valorianovka, Gorlovka, Makivka, Novoandrivka de la République populaire de Donetsk, les régions de Mirnozaporizhia, Gorobievka et Tabavka, la région de Kharkiv. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 398 avions, 217 hélicoptères, 3356 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles antiaériens, 8205 chars et autres véhicules blindés de combat, 1055 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4294 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8780 unités de véhicules militaires spéciaux.